Hai Assalamualaikum bertemu lagi bersama Abroy di Amida Channel um, Hari ini Abroy nak bagi tahu Abroy nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat Abroy Dan juga subscribers uh, subscribers uh, Dah sebut berbelik lidah-lidah <laughs> uh, ah, Yang telah menyokong Abroy selama ni um, Untuk terus Abroy berkarya lah Topik kita hari ni Abroy nak sambung uh, yang kita buat apa pembincangnya pasal nak mengupah bahasa-bahasa dialek Kelate hok hok kita susah nak faham. Ha, jadi apa nak ucap terima kasih sekali lagi kerana sahabat-sahabat telah pun membagi respon untuk abrai sama-sama kita menghuraikan masuk-masuk perkataan itu. Okey, uh, kita tengok uh, di skrin antara mana hak boleh pilih-pilih lah. Uh, ha, kebaikan jawapan-jawapan ataupun penerangan tu hampir sama. Ha, Berapa pun begitu juga lah, Hampir sama. Jadi kini kita nak nak nak kemahkan untuk bagi kita semua boleh faham apakah maksud dalam dialog animasi hak wayang kulit Kelantan hak berbuat tu. Okey, ini adalah salah satu um, uh, komen ataupun uh, pendapat sahabat-sahabat kita uh, yang telah mengupas maksud simbolik bahasa Kelantan kita tu. Okey, di sini uh, kita tengok uh, ada belakang ni. Uh, ni Mr. Y Mr. Y daripada 1 hingga 13 dia dia pah kupah bahasa Kelantan kita tu uh, kita tengok sini jadi apa nak cari orang yang kan sikit lagi uh, ah, ok um, antara lain kita tengok sini ada daripada Cik Mat Hise Cik Mat Hise uh, Cik Mat Hise ni ok boleh tengok dia dia rengkah ok kita tengok ok boleh rasa yang lain tu ah, pendek-pendek uh, satu dua gitu je uh, ok kita pilih Cik Mat Hise dulu dah kita tengok Cik Mat Hise ok maksud dia ni Okey, Um, serupa gatuh rambut sorak. Okey, ngandu ni enggak. Serupa gatuhlah juga rambut sorak. Okey, eh, maksud dia betul-betul susah atau bergantung harap kepada seseorang. Ha, bahasa sama juga dengan pendapat Abu Rai tu. Ha, maksud dia tu uh, macam kita betul-betul susah lah. Tak ada tempat dah kita nak nak nak mengadu nak buat benda lain tak ada dah ha, jadi uh, antara hidup dan mati lah maksud dia gitu ha, bergantung harap kepada seseorang ha, kalau mengikut kata kita tengok sini maksud dia uh, daripada Mr. Y tadi uh, ibarat hanya berharap pada satu harapan saja. Ha, lebih kurang sama lah ke okay, kita ambil ringkas ha, berkata harap Okey, Uh, kedua, temu ibu kuri luar. Tak ingat dah ibu kelabu di rumah. Temu ibu kuri tak ingat dah ibu kelabu rumah tu. Okey, maksud dia jumpa orang tino yang lagi lawa dan comel hingga lupa tino ataupun isteri yang sudah ada. Ah, maksud dia kuih ni. Apa dia kuih ni pun dah dari dulu apa apa tak tak apa pasal juga masuk kuih ni. Mungkin benda baru kok. Kuih ni benda hok cantik. Ah, masuk dia gitu. Ah, kelabu. Ah, peh dah. Kelabu ni benda lama dah lah lusuh. Ah, benda pudar. Bila benda pudar tu benda lama lah. Jadi tak ingat dah benda lama ni tengok benda yang berkilat ni. Ah, kuih ni macam benda baru lah ha, jadi dia buat umpamaan macam tu orang kita dulu-dulu ni ha, orang lama-lama kita dulu orang tu tua tok-tok nenek kita ni guna perkataan gini ni ha, sebagai kiasan lah tu ha, jadi lah ni kita faham dah maksud dia tu Okey. uh, ketiga lete gende sama tidak ada lete gende gini sama kau itu aku nak beli belakang kau dia sanggup Uh, maksud dia situ letter gende, uh, ha, sekat angin uh, ataupun uh, bercanggah pendapat lah ha, Biasa kalau kita kecek bahasa Kelantan ni Kata, mu ni sok mu letak angin ha, Letak gendai Buat, buat benda-benda ha, Maksud dia Kalau kata sekat angin ha, Sekat angin ha, Sekat mood kita tu ha, Lepas tu bercanggah pendapat pun boleh boleh terima juga ha, Kita cakap lain, dia cakap lain Jadi kita rasa tak ada mu ha, lah. Dia panggil letak gendai ha. Okey, yang ketiga Uh, sorry yang keempat ah. Uh, orang sesok Orang sesok ni biasa uh, Kita Kelantan ni Kita biasa pakai lah ayat-ayat <laughs> ni ni eh, Mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak Kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak Dia tak lama menjadikan apa? Miskin lah Maksud dia miskin ha, Ni mudah je uh, Mungkin orang semua faham dah tu Okey satu lagi Kohomujo uh, ah, Kalau banyak lagi kalau banyak lagi kamu je kamu je uh, ah, ni pun biasa guna okey maksud dia ni kamu je uh, ah, lagi baik lah lagi baik lagi molek uh, ah, kamu je okey yang seterusnya silap keruk. Ha, silat kerut ni jaga-jaga juga guna ha, silat kerut ni tapi ada juga masih menggunakan bahasa bahasa gini bahan ni cuma tiga silat kerut Gi mu lah kau tu sayur ubat tu. Amo tahu dah. Amo tahu dah, amo tahu dah. Ha ni maksud dia silap keruk, Uh, ah, silap perhitungan ataupun silap percaturan. Ha, pencanturan ha. Tersalah lah Kita tersalah buat ke Tersalah apa ha. Maksud dia macam gitu Silap perhitungan Okay uh, ah, Meh Eh bukan layar pun nama ni Syed Meh muka sama ni hidung ni ha, meh uh, maksud dia ada iras-iras ataupun seakan-akan ya ha, meh ni dia gitulah ha, macam meh muka sama meh muka wakya meh muka saik ha, meh meh sikit awak ni ada meh meh lah dengan muka uh, orang ni orang ni ha. maknanya uh, seakan-akan lah ha, macam dia, dia sebut situ betul lah Okey, seterusnya sudah hijrah lah sudah kerja dah lah ha, ni ayat ni biasa selalu guna lah orang Kelantan dialog ni memang ada sokmo lah ha, sudah kerja dah lah ha, maknanya tak boleh buat gapo dah ha, gitu ha, jadi kita nak urai ke bahasa Malaysia, ni kalau nak buat sari kata tu macam mana kita nak buat Tak takkan kita nak tulis sudah kerja dah lah ha, jadi kita nak kena faham waktu waktu banyak ke uh, penterjemah atau tim yang buat sari kata tu dia Eh, payah lah dia kata susah sikit bahasa Kelantan ni nak di di dibas, dibakukan ha, dia kata nak tukar bahasa Melayu susah ha, Okey, jadi sini maksud dia uh, kita dalam situasi yang teruk uh, Okey, uh, seterusnya buke kena lagu Nabi, kau buka dia lagu? Malu kita pada Maksud dia buat perkara tidak pada tempatnya Okey, kalau kita tengok sini ah, bahasa-bahasa uh, gini ni orang dulu-dulu biasa pakai lah okay? orang Kelantan tu biasa, biasa, biasa kecek benda-benda gini uh, ah, mu buat kerja ni tak kena lagu uh, sebab tu orang tu marah uh, maksud dia kata mu buat benda ni tak kena lagu ni uh, maksud dia bukan, bukan nyanyi bukan nyanyi dah uh, sini ni dia kata tadi buat perkara tidak pada tempatnya lah uh, maksud dia gitu okay, apa boleh boleh terima lah boleh faham dah rasa benda-benda gini Okey. Faham eh? Faham eh? Okey. Orang buat caca. Hak ni lagi. Hak berpai juga kita nak hurai. Sebenarnya. Kena faham oleh uh, dialog bahasa tu. Uh, dia mengikut uh, situasi keadaan tu. Masa dia bercakap tu. Aku buat apa kita kepada mengenai aku? Ais kat lutu pula orang buat caca. Nak minum kita. Minyak kita. Lakak kita. Ha, jadi maksud uh, orang buat caca. Di sini uh, Cik Mak Insya kita kata gotong royong ataupun berganding bahu. Ha, jadi orang dulu-dulu kecek gitulah. Jadi beberapa jari kecek benar-benar gini. Ha, mungkin tutup nenek kita dulu kelate dia ada bahasa gitulah. Okey. Kalau kita tengok uh, sini um, daripada Mr. Y kita tadi uh, orang buat caca ni dia kata merujuk kepada ayat Sa'id uh, orang ramai kena tolong Sa'id walaupun berada dalam air cetek uh, mungkin lebih kurang sama kot uh, dengan uh, Cik, Cik Mak Hisai kita tadi Okey kita tengok sini uh, ada sebenda kalau tak ada Ah, tak dihuraikan uh, tak silap berai uh, kita pada uh, hak wayah kata kamu wayah hmm, kita nak pakai morih mina hak dia ya maksud dia gitulah morih mina ni nama kereta maknanya bini lah bini tua uh, bini hak sedia ada uh, tu maksud dia kita nak kekal morih mina hak sedia lah uh, morih mina hak sudah ada uh, dia tak nama kereta sebab morih mina ni zaman dulu famous kot So setakat ini saja Fak Bro boleh kongsi dengan sahabat-sahabat uh, semua. Uh, nanti kita jumpa di lain masa dengan sketsa-sketsa terbaru. Uh, untuk pengetahuan sahabat semua, untuk bulan ni Fak Bro tak keluar animasi baru sebab uh, salah musim tengkujuh lah. Uh, biasa negeri Kelantan dia bulan 12 ni memang orang sibuk dengan uh, persiapan apa bencana banjir ni ke kan? uh, untuk untuk menyelamatkan diri lah apa macam-macam lah lagipun habis sopi uh, tak dapat nak nak nak hadir uh, di studio lah sebab habis sopi duduk jauh uh, bila telefon dah dia dia kata sekat banjir tak boleh nak mari jadi kita tak boleh nak buat kerja lah uh, jadi saya harap sahabat-sahabat semua bersabar Uh, mungkin insyaAllah tak ada pair uh, awal-awal tahun ni kita akan mula hop. Lepas musim ni kita akan mula sketsa terbaru Okey, jangan lupa like dan subscribe tekan butang loceng untuk mengetahui um, video-video terbaru daripada Abang Roy dan juga tim Art Media Production. Assalamualaikum.